Gaur donostian, gehiago sindikala batu gara. Euskal Presoen ezartzen zaile zagozpe legeria amaitzeko eskatu eta etxerako bidean urratxak gehitu asmoz. Izan bidea dinamikaren baitan, lantegietara ere, gure aldarria eramana izan dugu. Sindikal egintzari dinamikari emandako auskoa donostiara ere ekariak. Azken urteetan zehar, Euskal Herriko gehiago sindikal, sozial, eta politikoak euskal presoei ezarritako salbuespenezko espetxe politikaren amaiera eskatu du. Jendarte zibilaren mobilizazioari naiz instituzioen interpelazioen esker urratxak ematen hasiak dira norabide horretan. Ez guneko genuken bezain beste, ez guneko genuken bezain azkar, baina gerturaketak eta gradu progresioi dagokionean urratxak ematen ari dira. Prozesu hori bururaino eramatea eskatzen dugu, Euskal preso guztiak euskal eriatuz. Larriki gaixo dauden presoak etxeratuz. Kinean, salgu esperezko espetxe politika indargabetuz. Horregati daude gaur berri hemen. Erritarron aktibazioa eta langileriarena ez zimestikoa direlako. Pausot, pauso. Ibilian, ibilian. Etxerako prozesu hori azkartu nahi dugu eta oraindik bide luzea dugu egiteko. Oraindik ere, preso eta senide gehiegi daude 100 kilometrotak kilometro gani izita, Hemezortzi larriki preso gaixo daude oraindik ikartzen datan. Graduen progresioa ematen hasia da bai, baina irugarren graduak preso bakar batzu bakarrik lortu dute. Hiru ordenak bete preso asko ere oraindik hartzenan daude. Frantzian zigorra bete, bete dutenak eta Espainian zigorra bikoizu da berezera ere oraindik asko dira. Beraz, oraindik lana badugu. Eta salduzperezko neurri guztiak amaitzeko eskatzen jarraitu behar dugu. Euskal presoen etxeratze prozesua abian jarri da. Berau gozatzeko legeak ematen dituen aukera guztiak baliatu eta beharrezkoak dire neurri politiko eta administratiboak hartzea beharrezkoak dira. Izan ere, elkarbizitzara ikitzeko ezinbestekoa da, besteak beste, presorik gabeko etorkizuna gaudanik danik marratzen aztea. Lehenik, Euskal Herriatze eta progresio osoa albidetu. Urratxo emateko bakoetako bat, Euskal Presoi lanerako sarbidea albidetzea da. y luego La de Lanpostu bat izatea, hirugarren gradurako edo eta baldintzapeko askatasunerako beharrezkoak direlako. Horregatik, sindikalointzatik ere, bide hau auspotzera gonbidatu nahi zaituztegu. Como decía en euskera, para llevar a cabo el proceso de regreso a casa de las presas, es necesario aprovechar todas las posibilidades legales y adoptar las medidas políticas y administrativas necesarias. Una de las claves para dar este paso es facilitar el acceso al trabajo de las presas vascas. Tener un puesto de trabajo suele ser también requisito necesario para poder avanzar al tercer grado o a la libertad condicional. Por eso, también desde el ámbito sindical queremos invitarles hoy a que impulsen ese camino. Aldarik atzen, mobilizatzen, eta adostasuna bilatzen jarraituko dugu. Etxeako bidea egiteko bultzada izan gaitezen. Eskerrik nortuko dugu.